Saluton al cio, e ni vodia via dio. Hodia mi estas en la norda de parto de Sidneo, ci tiu kvartalo gi nomijas Warunga, kai se tiu nomo shainas iom stranga al viai orelui, gi ne estas angla nomo, fakte gi estas aborigena nomo. Do mi estas ci tia, char mi intensas instrui la anglan, mi estas semain fine angla instruisto. Eble vi ne stias tion, gi estas uno al miai multai occupui, <laughs> crom YouTube, crom computilo laboro, crom amicumu, crom actorado, mi simple havas havas tiu multe da laboro. Mi ne scias, eble mi amas labori. Sed hodiaŭ mi havas kvin studentojn. Ili vere ne estas studentoj. Fakte ili estas simple adoleskantoj, kiuj estas am ĉin devenaj, sed ili devas pli bonigi sian anglan, ĉar ili nun loĝas en Aŭstralio. Do mi simple instruos al ili la anglan kaj helpos ilin pri ties hejmtaskoj kaj tio plu. Do mi just finis mi in class kun la adolescantoi, kai fakte kelkai ne estes adolescantoi. Mi ne uh, bona clarigis tion antaue ili estes infanoi, do eble haus deciadoin. Uh, kai estes interese, char hodial uh, ili el trovis ke mi havas uh, twitteron, kai kelkai el ili subite decidis min, kai tute ne comprenis tion kion mi didas, kai <laughs> simple diris Kio es ist chitius stranga lingvo kiu vi uzas en Twittero, kiu vi ne uzas la anglan. Kaj mi des por ke mi povu paroli pri mi ai lernantoj, kaj ili ne povas kompreni, kaj ili tute kredis tion. Es <laughs> es Ankaŭ mi forgesas menci ke mi nun ne edas la Esperanto domo por Esperanta pizza nokto. Do es estos multe da homoj, ĉar mi fakte en vitis en Sydney o kiu estas en amikumo. Do ni vidos chiu ili venos. Do mi jus al venis Esperanto domo, sed mi mines cias ĉu mi estas ĝuste tempe aŭ ĉu estas unu horon tro frue charmine mi ne kontrolis horadon horaron mi venis. Shaina mi estas horon tro frue, do mi simple in idas, cae legas in dum mi attendas cion aliae. Evidente, mi estas tro ege frua, dom, cael mi jam didis, mi simple in idos, cae legos in cae intere tempe, eble mi fecos, charmine mi ne fadis tion hodia, mi simple laboris tro multe. Do, Dima fine alvenis ala Esperanto domo, cae ni povas malfermi gin, calcae commensanto uh, jam estas ci tie. Ili venis facte por uh, leziono, antau unu semaeno, al du, mi ne ili ĵus lastatempe komencas studi Esperanton estas bone fakte lastatempe estas uh, ĉirkaŭ kvin homoj kiuj subite komencas studi ĝin kaj veni al Esperanto-domo do nun ni intencas fari Esperanto-lecionon kiel vi povas vidi multe pli da homoj venas kaj kaja mi ne scias kiu invitis vin li, li il iel eltrovas pri ĉi tiuj eventoj oh! Bäckerl wie kannst du? Preskau. Do, mi nun es ist in der Mezzo der Esperanto Lezion, ok? Ni parolos per iti, ok? Estas kelkai vortoi, kiui scheinas divideblei, sed eh, poste vi el trovas ke ili ne estas, ok? Mi parolos per iti, La horo logio, kia mi nu e lernes Esperanto, mi credes ke gi signifas horo, ke logio, do la logio por horo, ah, sed mi el trovas poste ke ne estas, ok? <laughs> Uno, al mi e lernanto, i diris, citi uses un ecrano quiu signifas comprenebile ion quion vi spectas. Li pensas que gi signifas <laughs> eci rani. <laughs> Do vi paras tion, vi ecranas que <laughs> rano. Oh, fec. Do saluton, ciu vi volas presenti vin, vi an nomon. Mi nomon estas del... Um, Saluton. Kai, kiom longe vi lernas Esperanton? mi lernis Esperanton dum tri monatoj. Bonege, bonege, kaj mi tre ŝatas viajn harojn, ili <laughs> estas um, belegaj. Kai, ĉu vi volas prezenti vin mem? Uh, mi es uh, mia nomo estas Chris. Um, mi vivas in Sydneyo dum unu kaj duono jaro sed mi venas citie ah, yeah. unu a ah, du du foio du foio bone bone kai Um, oh, kiom oh, longe oh, vi studas Esperanton? Uh, ek lernas gin du mil dek du. Du mil dek du? Oh, eh, bene, bene mi ne uzas cin tre multe. Yeah, yeah. Um, Vi simple legas, ciu ne? Yeah. legas kai scribas. Okay. Yeah. Eh, bona bone. Ma versione ne scribas, <laughs> oh, legas. <laughs> ok, bone. Do ni nun estas je la fino de la hodiaŭa kunveno, ĉiuj komencas nun foriri, a ah, mi ĵus <laughs> Mi jus montris al aliai esperantistui citie mian filmon kiu nomi jas Incuba 2. Se vi ne spektis gin mi metas ligilon en la prescribon sube, mi creis gin antau jaro. Vi nepre, nepre devas spekti gin, char mi credes ke gi estes o musa, ca anca mi devas... Well, eh, mi mi preparis kai muntis kai uh, eh, kunigis tiun filmon dum sep horoi, kai gi nur havas mil spektuin, do iru kai spektu! Come on, um... <laughs> Donni nun es das jelle fino della filmo. Kai mi esperis ke vi schatis gin kai i um timas ke li vos min in lia ombrello. Se vi schatis chit um filmeton, eton wisst si es gion wieder was war di. Schatu disconigo an se vi ancora ne abonis. Kai mi vidos vin chiuen en la veronta filmo.